Apakah hukum saya menggunakan pinggan mangkuk orang non-muslim yang memang kita tahu mereka kebiasaannya makan daging khinzir? Dasar sesuatu itu dia sebenarnya suci selagi mana kita tidak dapat melihat dengan jelas adanya unsur-unsur najis ataupun unsur-unsur perkara-perkara yang tadi kita sebut haram dan seumpamanya di situ. Hmm. Okay. So tadi keyakinan tadi kita cuma rasa tak? Kita cuma kata yang yeah. Ya. uh, lah. saya uh, assume assume yes, kita cuma kita hmm. cuma sangka-sangka. Sangka ni dia tak boleh putuskan hukum. Yakin baru boleh putuskan hukum. Baru kita panggil bernajis ke, baru dia jadi haram ke. So dalam kaedah fikir ni sebab al-aslu uh, al-aslu baqa makana ala makan. Maksudnya asal itu dia akan tetap kekal dengan keadaan apa yang sebelumnya ataupun keadaan asli dia macam mana. Okay, asli dia dia pinggan. Hmm. Pinggan tu kan suci. Apa sekalipun, uh, di dalam uh, madhab syafi'i ni, dia akan jatuh kategori tu makruh untuk kita pakai. Kalau boleh kita elakkan, hmm. kita elakkan. Uh, tetapi kita kena hmm. hati-hati tak boleh terus kata yang ini haram. Okay, sekarang tadi soalan dia nak kena sertu ke tidak? Okay, jawapan dia hmm. tak payah sertu macam aku dulu <laughs> uh, hmm. pergi selalu kita akan ambil Airbnb eh kita ambil Airbnb ha. dalam tu kadang-kadang dah ada pinggan dah ada dah ada kuali dah ada hmm. cawan-cawan semualah untuk untuk yes. digunakan oleh guest yes, lah jadi kita <laughs> kita kita bawa sabun sertu lah actually ha. itu ekstrim lah uh, ya itu itu menambahkan keyakinan lah tapi sebenarnya tak payah pun boleh yes. kita tak tahu